нерсенин жерге тартылуусунан улам таянычка же асмага таасир этүүчү күч нерсенин салмагы деп аталат жана латынча п тамгасы менен белгиленет лифттеги адамдын кыймылын карап көрөлү лифт ылдый багытталган ылдамданууга ээ болсун жер менен байланышкан инерциялык эсептөө системасында адамга төмөн карай оордук күчү жана өйдө карай лифттин полунун серпилгич күчү таасир этет бул учурда серпилгич күчү таяныч күчтөрү же реакциялары деп аталат жана латын тамгасы N менен белгиленет күчтөрдүн тең аракет этүүсү адамга ылдамдануу берет ньютондун экинчи законун вектор түрүндө жазууга болот Y огун вертикаль ылдый карай багыттайлы жана бул теңдемени ушул окко проекцияларын жазалы мында игрик огуна ылдамдануу жана тартылуу проекциялары оң ал эми таяныч реакция күчтөрүнүн проекциясы терс болот ньютондун үчүнчү законуна ылайык нерсенин салмагынын модулу таянычтын реакция күчүнө барабар ошентип эгерде нерсе таяныч же асма менен бирге эркин түшүү ылдамдануусу менен бир багытталган ылдамдануу менен ылдый карай жыллса анда анын салмагы тартылуу күчүнөн башкача айтканда нерсенин салмагынан аз болот эгерде нерсенин ылдамдануусу эркин түшүү ылдамдануусуна барабар болсо анда нерсенин салмагы нөлгө барабар бул абал салмаксыздык абалы деп аталат